webali ah, nyugwenya akyatugoberera bobi wine amaze n'avaayo n'alaga saidi ye ku byebisiyaga mubadde nga mulumiriza abanadiini bamupiininga bapurezenta bamupiininga n'abalala amaze n'avaayo asinzidde ah, wali eri ku mukutu ogwa bbs telefina bw'atyo n'akiryalinga air kyagala akuddira mu luyimba taluwoomya kyagala nkudya ebigambo bya bobi wine njagala mukuweye ngaomuntu nga akwebulira era omwewulireko ku saidi ye kati okusalawo kunaaba gyoli ali ku saidi kyentuufu abisapootinga tabisapootinga mwenamenabadde bebuuza lwaki tafayo lwaki tayogera nebanadde bampinpoint babadde bampinpointinga kati eno yesaawa mutegere amazima wano bobi wine waagwa naye lwaki sisembyayo ne yange waliwo ensonga ene zenyo mu ddiiro waliwo kino sandikirese naye for public consumption emabegako awo obadde ku ban nga tokkirizibwa genda bungereza simanyi oba kati ogenda kyenamanyi ekyasembayo wali ogenze ndooza walina ba ebons biseera byebyemabegaawo ne baggana n'okupafoominga ebungereza ensonga yali emu ng'oyogerera bubi ab'ebisiyaga tobawagira bungereza ngaewagira ebisiyaga nebakugana nokupafominga era nebakugobe bungereza nebakusiba emyaka kumi wagimalako emyaka ah, teginagwako nakatambuzako mwenda eyo notera era nkyali band naye andi tetumanyi bayinza okuliniyo wenga omazeyo sebo eh, ah, mbadde nja kukubuza kakati ku ludda olulwo eh, ekiri nkekigenda mumaaso mu amasomero abaana baffe boononeka bannaddiini boogera mbadde nsaba naawe beeka eddoboozi lyowo abantu ku nsonga eyo <laughs> webale nnyo ah, obadde nobuuza ekibuuzo nga ndaba bikuza empapula nobikula eno nobikulembadde njagala okusembezayo ddala eh. nayinza okulaba nga bwenkusooka ebi byoyinza okulya obudde nembulwawo wenkibuuliza tugende ku ekyo nooba ombuuzizza ekibuuzo ekyo kyenzijukiza nga tugenda okulonda mm. ngebula ennaku bbiri tulonde akalulu ka purezidenti bali ba interviewinga omanyi mu m7 buli wabula kyanyonyola bannauganda abaako kyaleeta so bali ba interviewinga simon kagwanjala nambuuza opulaning erakola ki uganda nemunyonyola ensonga etaano kwetuyimiridde oyagala okola otya amaje ogenda gakola otya etc nagaa kati ekirala olina nkolagana ki n'abali b'ebisiyaga hmm. of course Museveni yali amaze ebbanga gatayina kyatukubisa tuyise bahuligani biganye agambye tuli ba terrorist biganye agambye tuta abantu biganye kanagamba ha kati abo bali babisiyaga bawagirwa abali babisiyaga bawagirwa abazungu ngana kyemalira yo nayena bonna bonna bwe baba bajjako bagamba ah, foreign forces ah, abazungu bwe baba wagira nekira kati museveni naagala ukituteekako ekyo era kagwanjala nali nyize neŋŋamba naye kati nono musajja gwe mbadde ndabanga ategeera naye kati naye bamukozesa apushinga eyo narrative amekinga ekiwa akitwambaza naye sebo sigenda kudda mu busungu gwe anze ah, ŋŋamba eh. eddoboozi ryo <laughs> sibuuzizankolaganayoatlast ah, kyensuse aino mm. nti oli agenesrem kyekyakuwezesa okugende e bungereza kati siyinza kubuuza nkolaganayo nabo ngatebakugobewaabwekankujukize nti ensonga yebisiyaga eyo simpya mu uganda ne mu nsi yonna tukuze tubiwulira ekyennaku nti museveni yakikozesa nga kyakulwanyisa nga political tool buli waba nga talina answers zakuddamu kubwanakyemalira emyaka gyamaze mubuyinza kutulugunya abantu kububbi obugenda mu maaso kyaleeta kati buli wabawo scandals nyingi ya nssf yeze uh, kati babbi amabaati kati ba minister bagoba ono kubanga alina personal relationship naye nebirala nebirala kati nakomyawo ensonga yebisiyaga abadde nga agikomyawo yagiretako era ajja gikomyawo nga diversion era agikozesanga weapon okujambaza buli muntu kuba amanyi abantu be uganda bwe balowooza ku bisiyaga ate amanyi ti n'abazungu nabo naddala amawanga agasinga bwebakwatagana nebisiyaga so ensonga lwaki aba agezaako bambi okugeza kati ŋanza agezaako kuntwikinga kunteeka mumbeera azeemu atya ayogedde atya naye njagala ojjukire nalabyeko nabamu bakozesa manye ebiseera ebimu akozesa eidhe akozesa abantu betukwatagana nabo oba nakozesa banadini oba abo abaiteka mukifananyi kyabanadini nekirala hmm. ogezako hmm. okudrivinga narrative ye ogezako okwambaza oba okusiga ekifananyi kyabayagala basiige ojja kujukira muganda wange nti nga tewaliwo yayimusiza ddoboozi mwabo bonabona bolaboogera nayogera ku nsonga eyo era kyekyanvirako n'okuwerebwa contract nyingi zabeera cansod okyogeddeko tebambaani nga paka olunaku lwaleero sikkirizibwa kuyingira bungereza infact nabadde nteekateeka nakulaba bwengenda mu kooti okulaba nga nziramu okufuna eddembe lyange eryokutambula byona byona byava ku nsonga eyo naye bakikozesa obunanfuusi obw'abantu ba wano naddala abo abalina amaloboozi bakikozesa okukitwambaza eitha bantabule n'abaana bannauganda wano oba bantabule n'amawanga agali e bulaaya naddala kati nga museveni tumutuusiza ku kisenge tumutuusiza ku kisenge mu ddembe ly'obuntu tumutuusiza ku kisenge mawanga ag'ebulaaya yona yona ekifaananyi tumwambudde bamulaba kikyafuuse so nze nkiraba nga bunanfuusi naddala oli okuvaayo okugezaako okunsiiga ensonga eyo Ah, nze nga sivuddeyo nakwogera example yange gye ndi vinga by i think we all know mumanyi babijali na bana we bali ah. we ate mwana watu iramba denga kunga bantu mu kibina kyange banayi mu wasiba namwe mu wasiba namwe mu were no mfumbo itc e itc e nendo bianili embaga ya jikube na kwezo kiba kwa baba no kututuma aba ku embaga ne batandika no pigirega mwe muri mukuwasa muri mukuwasa muri mukuwasa ate kati mwana watu ata fibi ba fibi ba ita abali bebisiaga njagala oyogere kumasomero nga tetunagivaako eyo waliwo asumani basalirwa etteeka lyalese olirina mwesuubi lwaki mbuuza bwentyo waliwo etteeka eryasooka emabega hmm. palamenti neriyisa andrew mwenda n'agenda mu kooti n'aliwabira ng'akozesa fokisodoyi eyali looyawe hmm. kooti n'ebisazaamu ebiseera ebyo twalinayo jasis kavumaye yakulemberamu naye nga liba depamenti eriyisiza andrew mwenda yeyawaaba n'aliwakanya fokisodoyi n'abeera looyawe n'aliwakanya nerisazibwamu erya asumani basalirwa waliwo essuubi nga sinakutuse nagenda maaso foxodoi mukozi wange oba mukozi wa museveni wa nrm ekulemberwani bwami museveni andrew mwenda mukozi wange oba mukozi wa museveni simanyi kibiina mwagwa nali mumanyi munamawulire naye omulaba naani mulaba ne muhoozi kakati mwanatu <laughs> awo ate we bakisiigaffe ekiri kyenakugambye ekyobunanfuusi naye oyogedde ku kyabaana baffe ndi muzadde nina abaana abobulenzi n'abobuwala benjagala okuuma benjagala bayite bulungi mu nsi n'abaana beggwanga bonna bonna abalala ndabye era kyekyaleeta ne outbast mu masomero lineguli afulumye ono musomesa yasiyaza omwana gwasomesa ono omusomesa yabusinze omwana ono omusomesa yakoze kino newabayo n'abaana abato okitegera mm. bali involved in uh, sexuality n'ebirala abaffe janet museveni mukazi wa museveni ye minisita wa education yes, yakulira amasomero gonna gonna wakawulirayo abasomesa bameka ababusinze abaana bebakutte nize kunziramu nakawulirayo webusoga waliyo essomero erimu ebusoga ndowooza waliwo naye gwe banoonyerezaako ebuddo wano okitegeera ye minisita w'amasomero hmm. ebuddo gwe banoonyerezaako tewalabye gwe munamawulire gwe bakutte nga agenza obinoonyereza okitegedde yenze nkulira polisi akyali mukomera hmm. yenze nkulira amakomera yenze namusibye so obwo obunanfuusi bwe nkugamba waliwo amateeka oredi agakuuma abaana baffe nfuna bulungi hmm. waliwo amateeka aga protecting abaana baffe nga tegakoze ebyo ebibuuzo abo ababimbuuza nga tebanaba bibuuza janet museveni nfuna bulungi okyogeddeko bulungi nti mu 2 14 baleeta eteeka neriyita neriyita museveni nakola ki nalisako omukono oh, yes yes mbadde nga kugayaliwa naye ate nalisako omukono naye ate museveni yenyini nayita eri emabega yali andrew mwenda anti munange andrew mwenda mukozi wa museveni fox odoi mukozi wa museveni oky okimanyi bulungi naawe era museveni ojjukira <laughs> nti yagubwako ne bulaaya nafuna nabulwa ne woteri gyakola ki gyasulamu so museveni kenyini yeyayita emabega nakozesa fox odoi ne andrew mwenda okusazaamu etteeka eryo okitegeera njagala okutegeeza nti museveni bwati wabadde asirwaza bannauganda buli we baba nga talina ansa najjayo eryo kati apulayinga bannauganda napulayinga ne international community ate nayagala akikozese n'okulwanyisa abo bavuganya nabo ndi wano ku bbs njagala onkwotinge balikomezaawo naye tebalikomezaawo kulwa bulungi nti lwa bulungi bwa bannauganda nrm yesinga majority mu parliament baadde nga bayisa buli teeka lye baagala nga mulina okukyusa constitution nga nakatayi tekasaze bataddemu ne mundu bataddemu ne sente nfuna bulungi e, e, e, kiyamba muntu omu nga museveni hmm. okitegedde hmm. ne baliyisa bayisiza uh, eteeka computer misuse act ku sipiidi eyekitalo hmm. nindiridde okubalaba bwe bayisa eteeka eryo era nebwe banaba baliisiza nkubuulirira wano era museveni ajja kukozesa baproxies be nfuna bulungi kubanga bwatyo bwabadde ngaakola so um, obunanfuusi bwe bunanfuusi bwa museveni ate mwana wattu n'abazungu nabo kati kambatwaliremu